si yuko hapa Central yote hawa kina Kimani, kina Rigade, kina aliswahome wote wako ndani ya Kenya Kwanza. Sasa wewe ukiambiwa ati tunaenda Coast, sijui ni stronghold ya nani? Sisi ni stronghold ya nani? Sisi ni watu na kula zetu, na tuliamua hii si stronghold ya mtu, hii kana muchewe haha, kila mtu analauze amaze na kula tunazo ama hatuna. Sasa yeye wanasema ati tutaenda huko tukawaambia watu wa Coast waingie sijui chama cha kuzimia. Kwani sisi tuko tayari kuzimia sisi? So watu wakiwa kule wanajipanga, sisi pia, Mheshimiwa Rais, tumejipanga na wewe. Tunakwambia ukikata kona, tunakata na wewe. Ukisimama straight, tuko hapo. Ukienda kushoto, tuko na safari, hatukuachi, hatukuachi. Na sisi mwangalie haya tunayoyazungumza, Central iko wapi? Iko hapa. Western iko wapi? Iko hapa. Rift Valley iko wapi? Iko hapa. North Eastern iko wapi? Iko hapa. Wamezusha ati ho, mimi nilikuwa niko na tulikuwa nimepangiwa na Ruto, Ruto amuimpeach nani rais, wakiingia kwa Jubilee before hiyo 20, 2018 hiyo hiyo March huyu Ruto si walikuwa wako pamoja? Hawa wabunge wote ambao wangempichi rais walikuwa ni wanani? Si walikuwa ni wa Jubilee? si kiongozi ni yeye. Sasa huyu Ruto alikuwa anamtaja vipi kwamba eti alikuwa amepaka? Mbona unajidhalilisha mtu wangu? Mbona unajidhalilisha? Hawa bunge wote wa Jubilee si walikuwa ni wake? Sasa huyu Ruto alikuwa na mbunge gani? Hebu tena arudi kwa drawing board alete propaganda nyingine, manake yeye amekuwa propagandist number one katika nchi yetu ya Kenya, lakini sisi hatutanunua ndojo. Hebu sojo ukimwona gavana wetu gavana Mvulya yuko kwa William Ruto, wewe ruti yako itakuwa ni ipi? Ni ya Ruto ama si ya Ruto? Ukimwona Achani yuko hapa na yuamsapoti William Ruto, ruti yako itakuwa ni ya Ruto ama si ya Ruto? Na viongozi wenu wote hawa wakwale Ndugu zangu, mimi naachia hapo na niwambie wazee wetu wa busara ya kwamba tumepewa nafasi tena ya kufanya maamuzi. Na mimi niwapongeze kwa sababu nyinyi si kama sisi wakilifi, tayari hii mlikuwa mmeshapiga hatua, mkajua ule mzee wa kitandawili hafai, na ndio maana mkachagua gavana Mvuli ana Jubilee.